А, Антоша сейчас поедет. Поедет с горки, да? Отойди, девочка. Девочка, отойди. А, видишь, мы не сняли, как он упал. Ну, давайте с девочкой бежите. Бежите на горочку вдвоем. Побежали. Кто быстрей? Ой, быстрей, быстрей, быстрей! Ой, ой, ой. Девочка Саша, да? Девочка Саша. <laughs> Ну, давайте бегом. Кто быстрее? Давай, Антон, быстрее. Девочка за тобой. Бегом, слазь. Опа. Молодец. Молодец. Теперь отойди, дай Саше съехать. Опа! А ой, а теперь подтягиваться будешь, да? Покажи, как надо подтягиваться. Ой, скажи, я вот такой сильный, да? Покажи. Ой, какой сильный. Ой, молодец. Сам подтягивается. Видишь, сам Еще, еще раз попробуй подтянуться. Сейчас папа придет. Еще раз попробуй подтянуться. Давай. Ух ты, как подтягивается Антон сам. Молодец. Молодец. Туда, на горку ходишь? хочешь? Наверх полезем? Я просто не что попутки туда давали. Народу полно. Ну, полез